siły ku nas. Z ostatniej skały dostała się w ogrodzie. Patrz na mnie, jakby szukał twarzy w wodzie. Wierzą, że mój uśmiech jest pewny Wierzą, że ten obraz jest wierny Wygląda wiarygodnie, ciekawe co powiedzą Gdy zobaczą jak wyglądam na co dzień potwornie Czy to grzech, że wtedy ktoś podłoży ogień W moim biednym starym domu, gdy wszystko zapłonie Poczekam aż zgaśnie zielonego szczytu Popaliłam siwe włosy, a jeszcze ten do świtu Stąpając po twoim kręgiem Skąd mogłam wiedzieć, gdzie patrzeć za błogosławieństwem Patrząc w odbicie szukam rumianego lica Ale wołają mnie do kręgu stare licha Ten głos spragniony co do